family Bueno amigos de YouTube eso fue todo, si quieren la parte 2 de esta serie les propongo una meta, si el video llega a 10 likes, subo la parte 2, bueno adiós. XDXD.